Show me the night and don't get so much. Show me the night and don't get so much. So, move them like a gun. 덜이거든요음デートしたいっていう気持ちの方が強くなることはないと思うからにやけが止まらん止まらんめっちゃ気分いいわ気分いいな 待って、ちよ。 <laughs> <laughs> マジで。ん <laughs> 思ってるよ。もちろん。もちろん。もちろん。思ってる。